Que legal. É, não tá quente, não? Tá. Você achou antes de... Hã? De pé? Você achou? Ela fechou, é, ela veio é, é na piscina. Tá emburrada aí já, porque é na piscina. E se ela for ficar e tomar uma água? Né? É, depois, Não vai jogar na piscina, mas dá pra você ver um pouco, fofinha. Uhum. Bien. Vamos começar? Segura. Não? Vamos lá por cima. Tá muito não, fofinho. Oi, não tinha. Você mexeu, Carlos? esse é, é vovó. Você conhece a vovó? E tia dela. Você Tá muito mais bonito que eu imaginava. Quando você chegou? Chegou faz umas duas horas, então com fome aqui esperando você chegar. Mas eles não deixaram. Eu não deixei, nós né? vamos sair pra comer. Mas eu deixo avec papa. Aujourd'hui, pourquoi elle s'est fatiguée pour tout Hein Aí, ó, tá vendo? Deu água, ficou no, no flagra. Agora. Peguei, você bebeu água fazendo xixi, tá repondo. tá com Covid, então. Você tá com Covid, tá corovinho, coronhada. Você tá coronada, menina. Hã? Ela tá com o olho azul. Ui, ela boca do olho. Ih, tá tá é certo. Tá tudo, tudo, mas tudo. Sua suave, Guião, vai ser Ô, fofinho. Opa. Opa. Papai vai ser cheio. Papai vai ser cheio. E tu Vai ser oui, d'accord, de la police te dit, hein. Te dit la police, hein. Hein? Oui. Ah! C'est facile? La voilà! la provincia pasé a Getúl. Você vai cair aqui? Vamos cair aqui na relâmpago. Relâmpago? É. Relâmpago? Cair aqui na piscina. Ai Aí a gente dava um choque. Dava choque? Ai! É Olha. Olha, cadê a minha? Ah, uh. <laughs> Peraí, esse daqui tá bom? Aqui tá bom? Vai. Wollen wir? Ja. Tem que puxar as duas. Vamos aí. E o É linda essa luz, Não, não pegou do, tá perto.